Siema, z tej strony Kościsty. Dzisiaj Wam pokażę jak się robi szkło. Potrzebujecie perły i kryształ. Po chwili, e, po chwili Wam wyjdzie szkło. Zostawcie łapkę, suba. Dzięki. Na razie.